maaf ya sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf jangan lagi nanti saya dibully kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya iya loh maaf beribu maaf saya sampai mikir gitu iki pengajian ki sampai kapan toh yo eh harap dipakapak ke iya dong boleh bukan nggak berarti boleh boleh saya pernah pengajian kok maksud saya nanti Bu Risma saya suruh nanti Ibu Bintang saya suruh tolong bikin manajemen manajemen rumah tangga kekeluargaan itu